Inspirația de obicei o găsesc în uh, natură, în oameni de lângă mine. De multe ori uh, visez ceea ce urmează să transmit sau pur și simplu simt. Dar uh, ca în orice alt domeniu, trebuie foarte mult să ne documentăm. Uh, istoria artelor este o inepuizabilă sursă de inspirație. Uh, operele celorlalți artiști. Uh, mă refer că avem atâtea curente și manifeste din care putem să ne inspirăm. Omului este dat un talent pe care eu zic că trebuie să îl dezvoltăm, nu să îl îngropăm. Uh, este bine să citim, să ne documentăm, să aflăm lucruri noi, să ne propunem uh, noi targeturi, uh, să fim de fiecare dată mai buni, să muncim pentru a deveni mai buni, și să nu ne plafonăm în niciun domeniu, mai ales în artă, pentru că uh, apar uh, atât de multe surse. Uh, acum se lucrează pe tot felul de suprafețe, cu tot felul de texturi și uh, este important să experimentezi, să uh, vezi cum se comportă anumite suprafețe, um, culori, tehnici, uh, ceea ce încerc să fac și eu cu copiii mei de la ore. Um, trebuie să iubești în primul rând ceea ce faci. Eu iubesc enorm ceea ce fac, face parte din mine și nu cred că aș trăi fără ceea ce fac acum. Um, nu-mi pare rău, nicio secundă că am ales acest domeniu. Um, după cum am spus, mă repet, face parte din mine, mă definește. Și asta propun fiecare om, să caute ceea ce îl definește pe el și să încerce în fiecare zi să devină mai bun ca el important ca fiecare dintre noi să ne construim un uh, loc ușor al viselor, un uh, loc de suflet, un loc uh, în care să ne simțim noi bine. Pictăm pe diverse structuri, de exemplu aceasta este o farfurie pictată. <laughs> Încercăm să folosim imaginația la maxim. Aceasta este o lucrare foarte veche, dar uh, uh, foarte, foarte dragă mie. Este atestatul din clasa A12 și este imensă, după cum vezi. Are 1,60 m pe 1 metru. Um, și are și o temă interesantă, jocul, jocul... Uh, societății, ziceam eu pe atunci. Mm, vorbeam despre manipulare, umbre ale trecutului. Lor, crin, bineînțeles. Și cuțit cu climt. că ești un om extraordinar, un om mob, cum îți place ție să spui. Din păcate, povestea mea din Oradea nu a durat foarte mult și m-am întors în Rădăuț, orașul meu natal. Iar aici am continuat cu povestea uh, minunată a artelor plastice. Am devenit între timp uh, profesor de arte plastice la uh, două școli uh, importante din Rădăuți. Între timp, um, prin colaborare, am, um, am lucrat și la o școală particulară de artă, pe care noi am deschis-o prin 2014, dacă nu mă înșel. Da, 2014. Uh, am lucrat, uh, da, școala artelor cunoaște. Am lucrat uh, o perioadă și cu ei, o echipă extraordinară, alături de care m-am simțit foarte bine. Dar am avut și oportunitatea de a deschide atelier de pictură particular și acasă, la mine, unde mi-am construit uh, un uh, loc al imaginației, al uh, încărcării sufletului, um, care în fiecare zi am ore cu uh, elevi de la începând cu vârsta de 3 ani, da, am chiar și uh, copilași atât de mici, până la 18. Uh, este minunat să ajungi să te adaptezi la fiecare, uh, să te adaptezi la categoria lor de vârstă. Pentru că sunt particularități atât de diferite, dar în fiecare zi descoper atât de multe lucruri de la uh, elevii aceștia, de la copii, de care mi este foarte dor acum, pentru că din păcate toate școlile sunt închise, atelierile la fel. Uh, abia aștept să reîncepem activitatea pentru că avem atât de multe lucruri de povestit. Uh, trebuie să ne terminăm foarte multe uh, lucrări la care am început să lucrăm înainte de pandemie. Acum perioada asta am încercat să uh, facem câteva expoziții online um, și da, este o chestie bună uh, pentru că poate să vadă uh, toată lumea uh, ceea ce noi lucrăm, ceea ce lucrează elevii mei, dar tot simți nevoia să de interacțiune fizică. Uh, într-adevăr, uh, suntem într-un într mare colaps, am putea spune, dar uh, sperăm că cât de curând o să ne adunăm și o să fim împreună. Nu știu mai mult ce să-ți povestesc, pot doar să îți arăt câteva fragmente din viața mea, din uh, atelierul meu, uh, din uh, ceea ce lucrez eu, planurile mele de viitor sunt să deschid un atelier mai amplu, mai frumos pentru copii. Atelierul meu se numește Atelier Artirist. decât că este foarte dor de voi și aștept să ne revedem în orate. Vă pup și o zi cât